Presiden Amerika, debat pertama, deklarasi pertama datang ke kampus. Dia ucapkan visi dan misinya dan civitas akademika menguji bahasa pikiran dia termasuk bahasa tubuhnya tuh. Karena mereka tahu bahwa kejujuran mengevaluasi hanya ada pada kampus. Kalau kampus setuju dengan pikirannya dikasih tepuk tangan, kalau nggak setuju dicaci maki. Ini terbalik-balik, pikiran yang keliru penuh kebohongan ditepuk tangan karena nggak pernah diuji tidak pernah diskutinisasi